Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi di channel youtube saya Ramadan Kali ini saya akan berbagi bagaimana cara mendapatkan kuota internet dari Telkomsel sebesar sebesar 90 GB. Jadi 90 GB ini bisa kita dapatkan dengan bertahap yaitu 30 GB dalam waktu satu bulan atau 30 hari Eh, dengan 0 rupiah lalu ada 30 GB juga 30 hari sebesar 0 rupiah juga dan terakhir adalah 30 GB sebesar 10 rupiah oke langsung aja pertama kita klik My Telkomsel ya My Telkomsel ya bagi teman-teman yang belum download, silahkan di-download di playstore Store Metacomsel. Lalu login menggunakan nomor handphonenya. Ya, di sini sudah saya login. Nah, di sini sebesar sebenarnya saya sudah coba ya, karena sudah berhasil, maka saya akan sharing. Di sini saya ingin memberi informasi dulu pulsa saya ada rp rupiah dan terakhir saya mencobanya yang 30 GB dalam waktu 3 30 hari atau satu bulan ya uh, jadi semua udah pernah saya coba dan semua udah berhasil di sini ada 60 GB di sini ada kuota saya 43,54 GB awalnya ini adalah 13,54 GB karena saya daftar lagi saya maka saya mendapatkan tiga, tambahan 30 GB lagi oke teman-teman langsung aja di sini untuk mendapatkan ini yang terakhir ya 30 GB 30 hari sebesar 10 rupiah kita klik beli paket ya di situ menunya beli paket ya kita klik oke teman-teman uh, akan tampil seperti ini ya langsung aja kita klik internet nah, oke internet kita klik Ya, di sini ada Galaxy Plan. Kita fokusnya, oh, oh, udah nggak ada lagi ya. Jadi setelah Galaxy Plan, ini yang nomor satu, dia nomor dua nantinya. Di sini ada cloud 30 GB sebesar 10 rupiah. Karena saya sudah daftar, jadi nggak ada lagi dia tampilannya. Oke, teman-teman. Atau teman-teman kita kembali ke beranda klik beranda ya nah, lihat aja di sini ini dia teman-teman yang saya bilang tadi terus produktif gunakan 30 GB terus setelah itu kita geser ke kanan ya ini dia 30 GB berikutnya ini kita klik ya kita lihat nih oke karena saya udah daftar jadi nggak ada lagi jadi teman-teman cuman sekali aja ya bisa dapatnya jadi inilah dia teman-teman paket saya jadi sebelumnya saya sudah pernah daftar Imopedia 30 GB selama 30 hari no rupiah lalu saya daftar 30 GB uh, ruang guru selama 30 hari atau satu bulan nah ini dia keterangan ini guys teman-teman ya kelihatan semua ya oke okay. ya termasuk ini teman-teman yang 30 GB tadi ya ini tadi saya jelaskan uh, ini dia kuota internet saya awal saya sebelum saya daftar yang berikutnya lalu saya daftar dapat tambahan 30 GB selama satu bulan sebesar 10 rupiah Oke teman-teman silahkan dicoba mudah-mudahan berhasil jadi teman-teman bisa mendapatkan total kuota 90 GB oke silahkan dicoba oke itu aja dulu nah, bagi teman-teman yang merasa ini bermanfaat silahkan klik like lalu di share kepada semua teman-teman atau keluarganya dan silahkan isi komen oke itu aja dulu terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh